an ci nasarar kama wani barawon waya a Ghana a inda aka masa asiri sankare a gaban kofa ya diga beki baya kamar da kuke gani wannan mutum a tsaye shine barawon wanda kamar da rahoto yake yawo ya damu ya addabi yan unguwar da satar waya ba ma waya kaɗai ba har da sauran abubuwa kamar da kuke gani a wannan bidiyon an je an yi masa magana ta ɗaya bangaren ya ƙi motsi kamar da kuke gani ta ɗaya bangaren ma an je an masa magana amma baya motsi a wani labarin da na karanta ma irin wannan da ake wa mutum ya san kare idan ya je ya aikata aikin asha ba wai sabon abu ne ba domin an shayewa mutum ya san kare idan yana yin zina da matar da ba ta shi ba kuma yar mutane kuma musabbabin irin wannan asirin ana yin shi domin yan asirin kai tunu kowa ya zo tare da kai akan aikin ba ta maka musa ka ce ba kai ba har yanzu yayin da nake baku rahoto ko in ji yayin da aka gaya min an ce har yanzu an rasa gano wanda ya wannan asirin kuma sannan domin ku tabbatar da cewa wannan mutum barawo ne mai gidan da yake shirin shiga ya ce bai san shi ba bai da alaka da shi kuma dama ana yi mutumin zargin sace sace a unguwa to <laughs> kadda mi dariya amma hanzari ba gudu wasu mutanen kuma a social media suna ganin da cewa fa wannan mutumin watakil su ma yayi ko kuma yana buƙatar wani agaji na gaggawa ne waɗannan mutanen suka tsaya suna ɗaukan shi a hoto amma su kuma yanga sun ce lafiyar shi kalo kawai a ne ya kama shi kuma ɓarawa ne sun tabbatar da cewa kun gani sun hasunan shi suka faɗa shekara shashin da takwas gashi nan Drobe area of Ghana amma fa wasu 'yan Najeriya fa sun ce muna buƙatar irin wannan asiri a Najeriya ko dan yi amfani da shi wajen kama wanda suke mana sassacen arzikin ƙasa shin me ra'ayinku Allah ya samu dace Shugabannin kasar Amerika sun samu sun figo shugaban TikTok sun zauna da shi sun ci eh, sun masu tambayi duk akan shirin su na rufe TikTok a kasar su. Waɗanda ba sani ba, an fi shekara da shekaru ana son a rufe TikTok a kasar Amerika, Allah bai ba su dama ba, amma wannan karin magana ta taso da zafi zafinta. Kowa ya san TikTok kamfanin China ne kuma kowa ya san China da Amerika, ba mutunci suke ba. jiyan nan kasar China sun je sun yi sanin wani sabon deal da ita da kasar Rasha. To saboda wannan dalilai da kuma makamancin haka ya sa kasar America suke zargin kasar China da amfani da TikTok wajen kwasar bayanansu. A halin yanzu dai sama da kashi 90 na 'yan majalisun America suna so a rufe TikTok. Kun gani, kun gani 71% are concerned, bla bla 71 daga cikin hankalin sai tashi saboda TikTok's parent company is based in China. Ma'ana headquarter TikTok babba tana can a China. Wanda wannan magana da suka faɗa na cewa headquarter TikTok tana a kasar China ya sa fa mutane sai ganda cewa kishi すぎ。 domin kuwa tiktok ya zo ya bige kamfanin america su google su instagram su facebook da sauransu kuma gashi abubuwa na ɗauko kwacewa america yan kwanakin ne yasa mutane sai ganin da cewa fa suna so su kora mutane idan an rufe tiktok su kora mutane su koma amfani da facebook da kuma kamfanonin america daga cikin irin tambayoyin da suke shugaban tiktok za ku gane da cewa fa so suke su rufe platform din nan kuma me faɗa ba lallai sai da ba ku ji kaɗan daga ciki people who use our platform use it for positive experiences. That, and that's not what I asked you. I asked you, tell me the number of children, of U.S. children who died because of these challenges. Commissioner, like again, the majority of majority of people who come on our platform. I'm not talking about majority. Children, I want to know a number. Dangerous changes are not allowed on our platform. If we find them, we will remove them. We take this very seriously. Obviously, you found one today and you removed it. We had to bring it to your attention, and I know I'm out of time. Thank you for being here. Welcome again to the most popular the legislation. You're trying to give the impression that you're a good actor. But the commitments that we... A ƙarshe dai aka tashi daga wannan mitin ɗin da yawa daga cinsu ba su gamsu da amsoshin da ya bayar ba. Da haka yanzu kowa ya zuba ido yana so ya ji wata shawara za su yanke ta ƙarshe. Allah samu ji alheri Allah samu dace. sabuwar drama fana faruwa domin babbar kotun ICC ta ba da umarnin a danke mata shugaban Rasha wato Putin. Ku tsaya za ku gane drama a hankali. ICC International Criminal Court ce wato kotun da take kama 'yan iska wato masu laifi na ƙasa da ƙasa. Amma fa ita wannan kotun ICC ba da kowace ƙasa take da rijista ba. A nan map ɗin duk ƙasar da kuka gani Korea to ICC tana da rijista da ita. Kuma idan kula a map ɗin nan sare za ku ga cewa America da kuma ƙasar Rasha ba sa cikin ICC. kuma idan har suna so su kama Putin har sai sun jira san da ya jefa kafarsa a waɗannan kasashen masu koraye ciki har da Najeriya South Africa kan takaice muku ne a magana da nake muku a halin yanzu ɗazu ɗazun nan Putin ya sauka a ƙasar South Africa domin ya taron BRICS kun gani an tare shi kuma kada ku manta da cewa ICC wannan kotun tana da rajistar South Africa kai tun ma kafin Putin ya sauka bara ku ji abin da South Africa suke cewa Putin is welcome muna maraba da Putin and no one is going to arrest Putin ba wanda ya sai a kama Putin If needs be, we'll go and Putin from the airport. Idan da yiwuwa sai mu ɗauko shi daga airport mu kai shi meeting din. Idan ya gama meeting din, mu mai da shi airport. We're not going to be told by this hypocrite of the International Criminal Court munafurci international kamar da ya of your human a ƙarshe na ce kun san munafukai kuma kun san masu kashe-kashe ba su ba sai putin har zuwa ƙarshen zancen su kuwa tura suna ta murna sun ji cewa Putin zai jefa kafa a South Africa kuma za a kama shi kun gani suna cewa Putin see you in hak hak shine garin da babban headquarter ICC take a Netherlands to abin tambaya anan shine shin kuna ganin za a iya arrestin Putin ko kuwa Allah ya samu dace alhamdulillah jama'a da fatan kun sha ruwa lafiya yau mun fara rabon abinci kamar yadda muka shaida muku tun daga farkon ramadan har shi sai an dafa abinci za a fitar da wani abinci a raba shi a take away sannan kuma akwai wanda za a raba almajirai sai kuma ɗanyen abinci shi ma gashi nan katan ɗin makaroni hamsin taliya hamsin sai man abinci da kuma siga sai kuma buhunan shinkafa ga sunan wanda za a raba zan yi amfani da wannan dama na gode wa duk wanda ya bada gudunmawa cikin wannan foundation din tun daga sama har ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri Allah ya biya bukatu Allah ya bada lada wanda kuma ba mu sun turo ba suke da niyyar turowa ga account details ɗinmu na sama Allah subhanahu wa ta'ala اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Astagfirullah, astagfirullah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sabuwar duniyar 'yan gayu. nan wurin ya wuce a kira shi gida sai dai a kira shi gari a cikin gari da alama dai zaman binni ya karbe ni hausa ga ya hau escalator mai daɗi a cikin birni birnin ma na kaduna ko da na sha hawa a wasu wurare ciki da wajen najeriya wannan na kaduna ya fita daban kana sama ana tura ka kana kallon kayan alatan duniya kudaden aljihu da na banki suna nan ne wurin kashe mu kashe kuɗi a wannan wurin ma har da samun lada don kuwa an kashe su ta hanya mai kyau kuɗi an an kashe su ta hanya mai kyau Sahad na farko a garin Kaduna, katafaren ginin da bai da sa'a bare na gabar shi a Kaduna, babban yaya a bangaren girma, shugaba a bangaren wurin ajiye motocin ku na 'yan gayu, abin kusanci da ku daga ko ina kuka fito a cikin garin Kaduna, ko ta nefa ba ko ta cikin kasuwan garin Kaduna zuwa bakin dogo a Magadishu inda Sahad take abu ne mai sauki ko babu tambaya. Na yi nasara cikin wannan yanzu abin da ya rage kawai yara da muka ɗauka 'yan Kaduna su riƙe wannan kuɗi nasu ne. ya ga 'yan kaduna sun iya ciniki alhaji ya biyo ku har gida ba kano sarkin nema an sayar an ƙara abin fahari kuma 'yan kaduna aka ɗauka aiki su ma su miƙe a ta yi wa kai hidima ko kuma ma'aikatan wannan kamfani don allah ku riƙe ma alhaji amana ku riƙe masa amana ku riƙe masa amana ya zo nan ya buɗe wannan kamfani kun samu aikin yi aiki ne na amana a rike amana domin a ƙarfafa shi ya sake buɗe wani sahad stores ɗin a kaduna south ya je riga sai ya buɗe wani sannan ya je can zuwa wurin riga cikin a buɗe wani fatanmu kenan domin kaduna na da girma kuma kaduna akwai mutane iri-iri kuma kaduna ƙaramar najeriya ce bayan kammala neman ƙari da malamin gwamna ya yi yan rufa'i da kansa ya buɗe sahasto kuma ya shiga ya zaga ciki har da testin na escalator don nuna wa 'yan kaduna sunanku na 'yan binni ya tabbata. abin da kuɗi ke iya saye ana sayarwa a sahasto har da madaran dariyan bakanan asali ana samu hawan farko har zuwa na hudu abu matakala ko talifta ko a ɗare escalator kowa muka ga yayi ƙauyanci bai daɗe da shigowa kaduna ba a hawa na hudu kayan latironi ne zalla komi ku ke bukata na kayan wuta za ku samu anan kaya iya kaya aljannar duniya daga gidan hudu mun shiga alula zuwa gidan uku nan kuma gidan laushi ne bangaren gidajen ku manta damuwa kayatattun kujeru da gadajen na wuce alfarma bangaren da quality da beauty suka hada a farashi mai sauki haka dai muka yi ta daukar hoto ana packaging mu yada ana danna mana like ana mana kallon yan gayu kujerunku ne na yan gayu mu dani muka zo yi mu kalan tabarma ne gama fake lab dinmu sai muka bi taka lula muka sauka gida na biyu gidan yara gidan alhaji da hajiya gidan su habibi da habibati da ka shigo nan wurin komi nisan da kuɗin ku suka yi sai an jawo su an ga bayansu da na ga farashin kayan su hasto sai da na tambaya ko dai kuskure aka yi ne yan kaduna ba kashe kuɗin nisan kiwo ga abin da yan kano ke kira banza ta faɗi ku zo ku kwashe ta ga sassa Wasu gana ba jinjimi na daura na kuna na cika abinka da gida babu haka na ƙara ɗarewa taka lula muka sauka gidan farko da sauka na haɗe da masoyi muka cafke ana mai da zancen ƙauna da soyayya irin tamu muna gamawa na ƙara haɗewa da wani masoyin dogo ɗan unguwan sarkin kaduna soyayya daɗi amma banda na 'yan bani bani aka ce kwaɗayi mabuɗin wahala kwalama mabuɗin jin daɗi 'yan kungiyarmu na sharholiya na farin cikin da samun gidan farko a sahasto don kuwa a nan muka fi kwarewa sharholiya plus kwalama equal to rayuwar jin daɗi turawa suka ce first impression mabudin sakin jiki a sahasto haka abin yake da shiga alatu da sinadaran more rayuwa ke muku maraba ku yawata a sake da iskan nishaɗi ta ko'ina Sahasto na kaduna na 'yan kaduna ne na mazauna kaduna ne kuma na masu wucewa ta kaduna ne kowa da abin da zai burge shi kuma kowa na iya sayan kayansa hat store manaja ma ya ce ko ba ku da kuɗi kuna iya zuwa hallaka ƙauyanci da ɗaukar hoto kyauta daga cikin jami'ai na na ɓoye yau dai ga ɗaya ya bayyana na ci girma na bashi farin fatan ko zai samu shiga a wurin 'yan matan kaduna wuri dai ya haɗu ba ƙarya ga ma'aikata masu raha ga arha ga saukin zuwa wurin wa uba kuma garanti da kwalitin kaya yan sa ido kuma za su fara ina kayan da ka siya to suna ciki har gida za su ishe ni na ga wurin zuwa na dai gama na yau kuma ana jiran ku. da tuwon girma ba kowa ne ke samu